Watch Dogs Legion لعبة أكشن ومغامرات من Ubisoft هي الإصدار الثالث من سلسلة Watch Dogs واللعبة شوقت لها Ubisoft كثير مع وعود بحرية وتنوع أكبر تدور أحداث هذا الجزء في مدينة لندن المستقبلية وفي عالم تسيطر عليه الأجهزة الذكية والمحمولة وال drones وكاميرات المراقبة والسيارات الذكية في هذا الجزء نرجع ونلعب بمجموعة DedSec لكن مش بالطريقة المعتادة فمن اللحظات الأولى بيتوفر لك اختيار شخصية من عدة شخصيات متاحة كل واحد فيها له خصائص ومميزات ومهارات مختلفة وأيضا خلفيات قصصية متنوعة مع بداية اللعبة بتعرف أن مهمتك هي اكتشاف المسبب لهجمات تفجير صارت في لندن وتم نسبها ظلما لمجموعة ال hackers DedSec وهي في الواقع من عمل مجموعة ثانية تدعى Zero Day. واستغلت قوات الحكومة البريطانية Albion الأحداث للقضاء على أعضاء DedSec واحدا يلو الآخر وإحكام سيطرتها على المدينة بالكامل وهنا تبدأ مهمتك بإعادة إحياء مجموعة ديدسك من الصفر عبر تجنيد العديد من الشخصيات في عالم اللعبة القصة قدمت بطريقة ممتازة وبأحداث مشوقة ومفاجئة أحيانا عشان تحافظ على رغبتك لمعرفة المزيد ورا كل حدث في اللعبة جميع الشخصيات في المدينة قابلة للتجنيد لكن أفضل لك تحدد مين تحتاج واي شخص بيفيدك مهاراته اكثر كل شخصية لها متطلبات خاصة عشان تنضم لك مثل أداء مهمة أو عدة مهمات الصالحة عشان ينضم للفريق تتنوع مهارات الشخصيات حسب وظائفهم بطريقة مميزة وهالشيء يضيف عمق أكبر في اللعبة فمثلا لو جندنا محامي للفريق بنتمكن من تحرير أي شخصية من فريقنا تكون الشرطة قبضت عليها بشكل أسرع وتجنيدك لطبيب بيساعدك على علاج الشخصيات المصابة بوقت أسرع وتجنيدك لعامل بناء بيوفر لك خيار استخدام طائرات الشحن الصغيرة للتنقل التنقل اللي هي الدرونز وتجنيدك للشرطي من البيون بيسمح لك الدخول لمقرات الشرطه بشكل اسهل الأمثلة ما تنتهي من أنواع الشخصيات اللي تقدر تجندها النظام عميق وممتع يعني مثلا لو جندت واحد تقدر عن طريقه تجند عائلته وأصدقائه والعكس صحيح فمثلا لو واحد رفض ينضم لك تقدر تقنعه عن طريق أنك تجند أحد أصدقائه أو أفراد عائلته بخصوص الشخصيات اللي تموت وانت تلعب اللعبة تعطيك خيارين اما انهم يختفون فتره بعد موتهم ثم يرجعون ويتوفرون لك مره ثانيه او الخيار الثاني واللي يشكل تحدي اكبر هو ان موتهم يعني نهايتهم وما يرجعون لك ابدا وهنا لازم تعتمد على باقي الشخصيات عشان تنهي اللعبه ولازم تفكر بهالقرار بشكل جيد لأن لو ماتت شخصية بيحقدون عليك أهله وأصدقائه وبيصيرون يكرهون مجموعة دتسك تقدر تسوي ترقيات مختلفة للقدرات عن طريق انهاء المهمات، والحلو في نظام الترقيات في اللعبة مثل تطوير الدرونز والأسلحة انها مشتركة بين كل الشخصيات، فلو ماتت شخصية ما راح يأثر هالشيء على البقية. أعجبنا طول القصة بشكل عام، خصوصا كيف فيها تنويع وتدرج جميل في الأحداث. القصة بشكل عام مقسمة لفصول كل واحد منها يخص حدث معين، مثل فصل بيكون لحل مشكلة مجموعة Zero Day، فصل آخر للمواجهة مع شرطة Albion، نقدر نقول أن المهام تنقسم لثلاث أنواع وهي الأساسية ثم الجانبية ثم مهام التجنيد طبعا المهام الرئيسية هي مهام القصة وأثناءها بتقابل شخصيات بتعطيك مهام جانبية وبتحصل من خلالها على فلوس ونقاط تقنية وأخيرا مهمات التجنيد وهي اللي تخص محاولة تجنيد بعض الشخصيات القابلة للعب مدينة لندن مبهرة بتفاصيلها وهنا نشيد باستوديو التطوير اللي نجح في تقديم عالم حي ومتفاعل فكل شيء في الطرق يعج بالحياة من سيارات كثيرة ومدنيين يقومون بمختلف الوظائف والدرونز المختلفة تحلق فوقك لشحن البضائع والتفتيش الرهيب أن كثير من الأشياء الموجودة في اللعبة موجودة لسبب فإذا مريت بأحد الشخصيات في المدينة وظهر عليه الحزن وهكرت جواله تكتشف هويته بتتفاجأ أن هذا الشخص عليه ديون كبيرة ولهالسبب هو حزين وقس على ذلك مع آلاف الشخصيات الموجودة في اللعبة وهالشيء يزيد متعة الاستكشاف في المدينة طبعا المدينة فيها فعاليات كثيرة تسويها مثل حلبات القتال وساحات استعراض ومهارات كرة قدم وحتى الرسم على الجدران اللعبة أتقنت استغلال أجهزة الجيل الحالي فقدمت لنا مدينة مميزة من عالم مليء بالتفاصيل ورسوم جذابة رغم قلة تفاصيل وجوه الشخصيات لكن لندن مذهلة في الليل مع تقنيات الإضاءة الجميلة ومؤثرات الأمطار طبعا فتح المناطق موجود هنا كعادة ألعاب يوبيسوفت لكن لا تخافون هالمرة ما في أبراج لكن بيتم فتح المناطق عن طريق تأدية ثلاث مهمات بسيطة ومنوعة وتختمها بمهمة أخيرة مميزة مثل مطاردة السيارات في المهمات اسلوب اللعب ينقسم بين قرصنه وتهكير الحواسيب والكاميرات واستخدام التقنيات المختلفه للتسلل وانجاز المهام بالتخفي وطبعا بين الهجوم بالايدي واستخدام ترسانه الاسلحه اللي عندك لدخول المقار الامنيه الخيار متروك لك تحب الهجوم المباشر ولا تحب التخفي والتجسس كل مهمة لها عدة طرق عشان تنهيها وفي مهمات معقدة ممكن يكون حلها بسيط إذا أعطيتها وقت وفكرت فيها وخططت بشكل جيد مثلا في أحد المهمات كان علينا اقتحام مبنى أمني شديد الحراسة فاخترنا طريق بديل هو الطيران بدرون للسطح ونزال عنكبوت آلي دخلنا فيه المبنى وسرقنا المعلومات بكل هدوء تقنيا اللعبة قدمت أداء مستقر في أغلب الأوقات لكن أثناء اللعب علقت اللعبة علينا مرتين بالإضافة لبعض المشاكل اللي ممكن تعيقك من إنهاء بعض المهام مثل اختفاء شخصية مفروض منك تقتلها أو موت شخصية كان عليك تلاحقها فتلقى نفسك عالق في مهمة بدون خيار لإعادة ملف الحفظ أو المهمة لذلك اضطرينا نسوي إعادة للعبة عشان نعيد المهمة من البداية اللعبة بكل صراحة متطلبة جدا ومتحمسين تجربتها على أجهزة الجيل الجديد اللي أكيد بتكون أفضل في تشغيلها وما ننسى الإضافات المؤكدة لنسخة الجيل الجديد مثل ال ray tracing. نقطة مهمة أخيرة لازم نذكرها ونهنئ Ubisoft عليها وهي التعريب طبعا هم معودين دائم على تعريب كامل للنصوص والقوائم وبخصوص القوائم فهي بتظهر بمحاذاة على اليمين بشكل رائع وكأن اللعبة صممت خصيصا للغة العربية وما ننسى جمال الخط العربي وكونه بحجم مناسب وسهل القراءة لذلك عمل رائع يا Ubisoft. واتش دوج ليجنز لعبة مميزة باللي تقدمه من حرية كبيرة وتطبيق متقن للخيارات وخواص التجنيد خيار أكشن ممتع وواحد من أجمل ألعاب السنة أكيد